কোভিড নাইন্টিন পরিস্থিতিতে দুই হাজার একুশ শিক্ষাবর্ষে দাখিল স্তরের প্রথম ছয় মাসের পাঠ্যসূচি ও অ্যাসাইনমেন্ট বিষয় আরবি প্রথম আলুকাতুল আরবিয়াতুল ইতিসালিয়া শ্রেণী দাখিল নবম বিষয় কোড একশো তিন অধ্যায় আল ওয়াহাদাতুল উলা অ্যাসাইনমেন্ট قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه اشرح الحديث المذكور بدعاء تعليمات المقالة عبادة الله بالإخلاص নির্ধারিত কাজ শিক্ষার্থীরা ইবাদতুল্লাহ বিল আখলাস প্রবন্ধটি ভালোভাবে পাঠ করবে এবং উক্ত প্রবন্ধের আলোকে হাদিসটি আরবিতে ব্যাখ্যা করবে এখলাসের পরিচয় গুরুত্ব বর্ণনা করবে হাদিসটির ব্যাখ্যায় কোরআনের আয়াত অন্যান্য হাদিস ও প্রবন্ধে বর্ণিত ঘটনা সমূহ যুক্তি সহ উল্লেখ করবে উক্ত হাদিসটি হাদিসের কোন মৌলিক গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে তা উল্লেখ করবে এই বিষয়ে অন্যান্য পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজনে অভিভাবকদের সহযোগিতা নেবে তা আমরা মূল অ্যাসাইনমেন্টে চলে যাচ্ছি প্রথমে লিখতে হবে ভূমিকা লিখতে তাহু إن الله تبارك وتعالى جعل الإخلاص شرطا لقبول الأعمال الصالحة والإخلاص هو العمل بالطاعة لله وحده والمخلص هو الذي يقوم بأعمال الطاعة من صلاة وصيام وحج وزكاة وصدقة وقراءة للقرآن وغيرها ابتغاء الثواب من الله وليس لأن يمدحه الناس ويسكن الآن نذكر تعريف الإخلاص وشرح الحديث المذكور في السؤال تعريف الإخلاص معناه لغة الإخلاص مصدر من باب الإفعال معناه الإحسان وفي الاصطلاح فالإخلاص هو أن يجعل المسلم كل أعماله لله سبحانه ابتغاء مرضاته وليس طلبا للرياء والسمعة فهو لا يعمل ليراه الناس ويتحدث عن أعماله ويمدحه ويثني عليه أهمية الإخلاص في العبادة الإخلاص شرط لقبول الأعمال فإن الله سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا أريد به وجهه سبحانه وبالإخلاص يتنور القلب ويتقد الفكر وتستقيم الجوارح فلذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعبده مخلصا له وخاليا من جميع أنواع الشرك صغيره وكبيره مأخذ الحديث الشريف الحديث المذكور في مقالة عبادة الله بالإخلاص مأخوذ من كتاب الحديث الشريف سنن النسائي وأبو داود المناسبة تأكد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور خلوص النية في جميع الأعمال والعبادات حتى يتقبله الله منه شرح الحديث العمل من غير نية خالصة لوجه الله طاقة مضرة وجهد مبعثر وهو مردود على صاحبه والله تعالى غني حميد لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له سبحانه يقول أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وزع يلتمس الأجر والذكر ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فأعادها عليه ثلاث مرات ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجه الله رواه أبو داود والنسائي في الحديث المذكور إشارة إلى أهمية الإخلاص في الأعمال كلها يعرف الإخلاص على أنه قيام الإنسان بالفعل ابتغاء مرضات الله تعالى وحده والتقرب إلى الله وحده مع الابتعاد عن طلب الرياء والشهرة بين الناس واكتساب حبهم وجلب المصالح الدنيوية بل تنقية الفعل من كل هذه الشوائب وصرف النظر إلى الله تعالى وحده فحتى يقبل عمل الإنسان يجب أن يتحقق فيه شرطين الأول أن يكون الخطف من الفعل والقصد منه رضا الله تعالى والثاني أن يكون هذا الفعل مطابقا للأحكام الشرعية وموافقا لها وقد ذكر الإخلاص في كثير من الآيات في القرآن الكريم حيث قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما وفيما يتعلق بحكم الإخلاص فإنه واجب على كل مسلم ومسلمة فقد أمر الله تعالى عباده بالإخلاص له بالعبادة يحكي أنه كان في بني إسرائيل رجل عابد فجاءه قومه وقال له إن هناك قوما يعبدون شجرة ويشركون بالله فغضب العابد غضبا شديدا وأخذ فأسا ليقطع الشجرة وفي الطريق قابله إبليس في صورة شيء كبير وقال له إلى أين أنت صاحب فقال العابد أريد أن أذهب ليقطع الشجرة التي يعبدها الناس من دون الله فقال إبليس لن أتركك تقطعها وتشجر إبليس مع العابد فغلبه العابد وأوقعه على الأرض فقال إبليس إني أعرض عليك أمرا هو خير لك فأنت فقير لا مال لك فرجي عن قطع الشجرة وسوف أوتيك عن كل يوم دينارين فوافق العابد وفي اليوم الأول أخذ العابد دينارين وفي اليوم الثاني أخذ دينارين ولكن في اليوم الثالث لم يجد دينارين فغضب العابد وأخذ فأسه وقال لابد أن أقطع الشجرة فقال له إبليس في سورة الشيخ الكبير وقال له إلى أين أنت صاحب فقال العابد سوف أقطع الشجرة فقال إبليس لم تستطيع وسأمنعك من ذلك فتقاتل فغلب إبليس العابد وألقى به على الأرض فقال العابد كيف غلبتني هذه المرة وقد غلبتك في المرة السابقة فقال إبليس لأنك غضبت في المرة الأولى لله تعالى وكان عملك خالصا له فأمنك الله مني أما في هذه المرة فقد كتبت لنفسك لضياع الدينارين فهزمتك وغلبتك ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الاختتام الإخلاص وأن نقصد بعبادتنا وأعمالنا وأقوالنا وكل ما نتقرب به إلى الله ربنا وجهه سبحانه رغبة في ثوابه وخشية من عقابه وطلبا لمرضاته فلا نصرف منها شيئا لغيره ولا نشرك فيها معه أحدا من خلقه ولا نبتغي بها رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا نفعا دنيويا من مال أو تعظيم أو تقديس أو رفعة شأن عند الناس الذين تغيرهم المصائر الخاضعة التي لم تكن في سلفهم الصالح على المسلم أن يخلص لله تعالى في عمله وقوله ونيته حتى يتحقق الإخلاص فعليه التحلي بالصفات الخاصة بالإخلاص والقيام ببعض الأفعال التي تؤدي لتحقيق ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء الثاني إن شاء الله تعالى